Të nderuar kolegë deputetë, të nderuar qytetarë, Kosova dhe mbarë njerëzimi është duke përballuar me njëra nga sfidat në historinë e njerëzimit, sfidat më të mëdha shëndetësore, atë të virusit COVID-19 apo i njohur si koronavirus. Organizata Botërore e Shëndetësisë me 11 mars 2020 ka shpallur shpërthimin e koronavirusit si pandemi në nivel globi. Shefi i OBSH-së, në arsyeshmërinë e shpalljes së pandemisë, në mes tjerash deklaroi se është thellësisht i shqetësuar nga niveli alarmos i mungesës së veprimit ndaj këtij virusi, megjithatë nuk është vonë që qeveritë të kenë ndikim të tyre në parandalimin e përhapjes masive. Historia e pandemive të nderuar kolegë është pothuajse e vjetër sa historia e njerëzimit. Pandemitë kanë marrë miliona njerëz, kanë shuar qytete e kanë shuar civilizime, kanë dobësuar perandori. Këto fenomene epidemike mund të krijojnë dhe kanë krijuar atmosfera apokaliptike në ekonomi, në fusha tjera e jo vetëm në shëndetësi. Prandaj, duke i marrë parasysh një rrezik të tillë, Ne sot do të duhej të bëheshim bashkë, ta parandalojmë përshkallëzimin e kësaj situate në mënyrë që institucionet tjera të kenë një funksionim dhe do t'i, që do t'i dilnin krah qytetarëve të saj. Tani nuk ka ma qëllime politike, por vetëm një interes madhor i cili do të jetë shërbimi më i mirë për qytetarin, sidomos në gjendjen në cilën Kosova gjendet, por edhe mbarë njerëzimi. Sepse nuk ka gjë më të shenjtë sesa shërbimi institucional për vendin në këto në këtë kohë pandemie, por jo vetëm pandemie, por edhe edhe në formë edhe frikë, paqartësi dhe pasiguri që po ekziston tani sot në mesin e qytetarëve. Prandaj ne sot këtu në këtë kuvend Do duhet që ne të flitnim më shumë për shëndetësinë, për institucionet shëndetësore, për mungesat e tyre, për furnizimet me barna, për gjendjen e e policëve, për gjendjen e veprimtarive ekonomike të cilat po shuhen, por edhe për qytetarët tanë të cilët kanë mbetë të ngujuar dhe shumë prej tyre janë pa punë dhe pa paga. Por ne tani erdhëm ku erdhëm dhe kjo shpallje e pandemisë do të ketë efekt jo vetëm shëndetësor, por edhe ekonomik, e cila edhe do ta rëndon edhe më shumë gjendjen ekonomike. Kosova kishte probleme të mjaftushme, kishte probleme shumë të mëdha të shkaktuar edhe nga qeveritë e kalume, kishte probleme në arsim, shëndetësi, ekonomi dhe çdo pore të jetës. Në gjendje të tillë, të cilën ekzistonte, pandemia ishte e tepërt për neve, por ne ia shtuam edhe krizën tonë të cilën e shkaktuam ne. Ne e shkaktuam bashkërisht të gjithë këtu pa dallim. Por kjo kjo krizë, kjo krizë do të ketë efekt shumë shumë të të rëndë në qytetarin tonë, jo në vetëm në aspektin e e e shëndetësore, por edhe në aspektin ekonomik, por edhe në aspektin psikologjik. Sot ne do duhet të ishim pranë tyre duke inkurajuar që ata të rrinin në shtëpi, por ne sot po mirremi me gjëra të cilat nuk do duhesh të mirremi në këtë kohë. Marrëveshja për bashkëqeverisje ishte një kontratë normalisht që do të duhej të respektohej nga dy palët. LDK-ja ka qenë një, një model i respektimit të marrëveshjeve, por njëjtën kohë ka qenë edhe model që ministrat e saj kanë qenë lojalë dhe kanë shërby punën, në punën e saj në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe këtë e kanë vërtetuar edhe ministrat, shumica e ministrave të cilët kanë bo një punë të mrekullushme në këtë qeveri. Dhe mendoj që ata duhet përshëndetur për punën e tyre të cilat kanë bërë si në, si në, në punët e përditshme, si në organizimin e, e punëve në, në, në qeveri, në ndaljen e keqpërdorimeve dhe shumë, shumë gjërave tjera. Ta lëmë anash pandeminë, Hajde po e zëmë që nuk kemi pandemi. Ne me mocionin e sotshëm ne po futim edhe një paqartësi institucionale, edhe më të vështirë e bën që kjo paqartësi institucionale e e funksionimit të institucioneve legale do ta bënte që rënia e kësaj qeverisë duke krijuar një qeveri që mund të ishte edhe ndonjë qeveri, por nuk e di sa do të ishte ajo qeveri që do të bazohej në vullnetin e qytetarëve. Vullneti i qytetarëve ka dhënë një mendim që uh, qeveria e ardhshme do të jetë qeveri e ndryshimit, ku dy partitë opozitare të atëhershme do ta formonin qeverinë, Por tani ne po duam që të bëjmë akrobacione tjera politike, të cilat mund të bien ndesh edhe me vullnetin e qytetarëve dhe premtimin të para, para, ty, para qytetarët që e kemi bërë secili prej nesh. E veçanërisht na në LDK, ku përmes premtimit që ka bërë kandidatja për kryeministre e atëhershme që nuk do ta shkel vullnetin e qytetarëve, vullnetin e votuesve, duke e devijuar vullnetin e e tyre ndaj duke e dërguar vullnetin e tyre në adresat pa pa qarta. Unë nuk e shoh se si do të formohet një qeveri e re, sepse na si LDK i kemi do vijat kuqe, i kemi marrë edhe në këshillin e përgjithshëm, ku ne kemi vendos që kurrë nuk do shkojmë me PDK-në. Nëse ne po dojmë që ta rrëzojmë këtë qeveri, ta bëjmë qeveri në dorheqje edhe ta lëmë të funksionojë edhe kjo nuk po më duket shumë, shumë e sakt, shumë e nevojshme. Por ne kemi një vendim, e kemi dhanë edhe me fjalën tonë para çdo qytetari, në çdo fshat dhe çdo lagje që ne nuk do të bëjmë koalicion me PDK-në. Në anën tjetër, me AAK-në dhe Nismën nuk kemi vijat kuqe. E vërtetë është, por në këtë kontekst politik në të cilin po rrëzohet kjo qeveri, ne kemi dallime shumë të mëdhaja edhe programore dhe konceptuale. Sepse kjo qeveri po rrëzohet për, për uh, taksën, për tarifën, Dhe ne po duhet që të bëjmë një koalicion me një parti e cila koalicioni 100% shtet, e cila bazën e funksionimit të tyre e ka tarifën. Dhe mendoj që kjo është ajo e cila e cila na bën të pamundshme të të të rrëzojmë një qeveri për shkak mosheqjes taksës dhe të futemi në një qeveri për ta mbajtur taksën. Tash në cilën cilën cilën cilën vijë do të jemi, a do të jemi në vijën e LDK-s apo në vijën e AAK-s, sepse dyjat dyjat nuk nuk nuk shkojnë bashk. T'i lëmë anash, t'i lëmë anash edhe mospërshtatjet apo paqartësitë rreth autostradave, gjërave tjera të cilat i kemi në programe të ndryshme. Prandaj, duke i marrë parasysh situatën më të rëndë epidemike që nga viti 1918, kur kur gripi spanjoll vra miliona, duke marrë parasysh situatën e paqartë politike që po futemi, mendoj që ky mocion është i nxituar dhe duhet të shtyhet. Para rrëzimit qeverisë, para fatit personal të çdo politikani, sot do ta vendosim, duhet ta vendosim fatin e 2 milion qytetarëve, fatin e nënave dhe baballarëve tanë, të cilët në këto momente edhe mund të jenë të infektuar dhe mund të infektohen nga pandemia. Sot duhet ta vendosim fatin e qindra e mijëra qytetarëve tonë, të cilët janë pa punë dhe do të rrinë pa paga në shtëpitë e tyre. Prandaj unë mendoj që nuk ja, nuk duhet që ky vend të bëjë salto mortale politike që ta rrëzojmë një qeveri ku është edhe LDK-ja me ministra të suksesshëm të cilët kanë marrë edhe masa shumë të suksesshme për menaxhimin e pandemisë, prandaj mocioni duhet të shtyhet derisa të piqen kushte demokratike, e ato kushte demokratike janë edhe atëherë kur kemi mundësi për zgjedhje. Prandaj unë sot votoj kundra mocionit dhe marr përgjegjësinë personale dhe politike.